नमस्कार दोस्तों पाइथन का इस्तेमाल करके स्टैटिस्टिक पर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है इस ट्यूटोरियल की समाप्ति पर आप निम्न करने में सक्षम होंगे पाइथन में सांख्यिकीय ऑपरेशंस करने में संख्याओं के समूह को जोड़ने में उनका औसत माध्यिका और मानक विचलन निकालने में इस ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले हम आपको सलाह देते हैं कि आप फाइल्स से डेटा लोड करने पर गेटिंग स्टार्टेड विद लिस्ट और एक्सेसिंग पीसेज ऑफ एरेज पर ट्यूटोरियल को पूरा कर लें अब टर्मिनल पर टाइप करें ipython स्पेस हाइफन pylab इस ट्यूटोरियल के लिए हम डेटा फाइल इस्तेमाल करेंगे जो /home/fossee/sslc2.txt पाथ पर है यह छात्रों के रिकॉर्ड और उनके स्टेट माध्यमिक बोर्ड परीक्षा में प्रदर्शन को सम्मिलित करता है इसमें रिकॉर्ड के 180,000 लाइंस हैं हम इसे रीड करने जा रहे हैं और इस डेटा को संसाधित करने जा रहे हैं हम फाइल का कंटेंट उस पर डबल क्लिक करके देख सकते हैं यह खुलने में कुछ समय ले सकता है क्योंकि यह काफी बड़ी फाइल है कृपया डेटा को न संपादित करें क्योंकि इसकी एक विशिष्ट संरचना है फाइल के कंटेंट को जांचने के लिए हम कैट कमांड इस्तेमाल करते हैं अतः टाइप करें cat space slash home slash C slash S S L C two dot T X T और एंटर दबाएं फाइल की प्रत्येक लाइन 11 फील्ड जो सेमीकोलन से विभाजित हैं उनका समूह है इस फाइल से एक नमूना लाइन देखें A semicolon 015163 semicolon Joseph Raj S semicolon 083 semicolon 042 semicolon 47 semicolon 00 semicolon 72 semicolon 244 और एक रो में तीन सेमीकोलंस निम्न किसी भी दी हुई लाइन के फील्ड्स हैं region code which is a roll number zero three name Joseph Raj S marks of five subjects English zero eight three Hindi zero four two maths seven. Science five, Social Science two, and total marks four. इस डेटा को एरे की तरह लोड करें और फिर इस पर विभिन्न फंक्शंस रन करें एरे की तरह डेटा पाने के लिए हम लोड टीएक्सटी कमांड इस्तेमाल करते हैं अतः टर्मिनल पर टाइप करें L is equal to load T X T within brackets single quotes slash home slash fossee slash sslc2.txt comma use calls is equal to within brackets 3 comma 4 comma 5 comma 6 comma 7 comma delimiter is equal to within single quotes semicolon और एंटर दबाएं हमें हमारा आउटपुट array.loadtxt फंक्शन के रूप में मिलता है अब हमें एक एरर मिली हमें कोष्ठकों से पहले लोड टीएक्सटी टाइप करना होगा डेलीमीटर कैरेक्टर का प्रकार निर्दिष्ट करता है जो यूज कॉल्स द्वारा विभक्त डेटा के फील्ड्स में उपयोग होने वाले कॉलम्स को निर्दिष्ट करता है अतः कोष्ठकों के अंदर 3, 4, 5, 6, 7 कॉलम्स को लोड करता है कॉमा जोड़ा गया है क्योंकि यूज कोल्स एक क्रम है जैसा कि हम देख सकते हैं कि L एक एरे है हम इस एरे की बनावट टर्नल का इस्तेमाल करके पा सकते हैं हम टाइप कर सकते हैं एल शेप और एंटर दबाएं हमें एक ट्यूपल मिलता है जो रोज और कॉलम्स क्रमशः की संख्याएं बताता है चलिए इन पर सांख्यिकीय ऑपरेशंस लागू करना शुरू करते हैं हम सबसे बुनियादी से शुरू करते हैं समिंग आप पहले विद्यार्थी के लिए कैसे सभी विषयों के अंकों का जोड़ निकालेंगे जैसा कि हम एरेज के पीसेस को एक्सेस करने के अपने ज्ञान से जानते हैं पहले रो को एक्सेस करने के लिए हम टर्मिनल में टाइप करेंगे L square brackets zero comma colon अब इसे जोड़ने के लिए हम कह सकते हैं total marks is equal to sum within brackets L within square brackets 0 comma colon और एंटर दबाएं फिर टोटल मार्क्स फिर से एंटर दबाएं अब औसत पाने के लिए हम टोटल मार्क्स को लंबाई से भाग दे सकते हैं अतः टाइप करें total marks slash L-E-N. Within brackets, L in square brackets 0, comma, colon. या सरलता से फंक्शन मीन इस्तेमाल करें इसके लिए टाइप करें mean within brackets L और स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0, कॉमा कोलन और एंटर दबाएं किंतु हमारे पास बहुत बड़ा डेटा समूह है और एक-एक करके प्रत्येक विद्यार्थी का औसत निकालना नामुमकिन है क्या काम को कम करने का कोई तरीका है इसके लिए हम मीन के प्रलेखन को देखेंगे अतः इसके लिए टर्नल में टाइप करें मीन क्वेश्चन मार्क जैसा कि हम जानते हैं L एक टू डायमेंशनल एरे है हम एरे के प्रत्येक अक्ष के लिए औसत निकाल सकते हैं रोज का अक्ष संख्या शून्य से और कॉलम्स एक से निर्दिष्ट होता है अतः सभी कॉलम्स की औसत निकालने के लिए हम अक्ष के लिए अतिरिक्त पैरामीटर 1 पास करेंगे अतः टाइप करें in within L comma one और एंटर दबाएं यहाँ एल एक टू डायमेंशनल एरे है उसी प्रकार से प्रत्येक विषय के लिए सभी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंकों को mean within brackets l, 0 इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं अगला सभी विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी अंकों की माध्यिका निकालते हैं l square bracket colon comma 0 का इस्तेमाल करके और एंटर दबाकर हम सभी विद्यार्थियों के अंग्रेजी अंकों को एक्सेस कर सकते हैं माध्यिका पाने के लिए हम सरलता से फंक्शन मीडियन इस्तेमाल करेंगे अतः टाइप करें median within brackets L square brackets colon comma zero सभी विषयों के लिए हम यही सिंटैक्स मीन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और मीडियन इस्तेमाल करके सभी रोज के लिए माध्यिका निकाल सकते हैं अतः टाइप करें मीडियन इन ब्रैकेट्स l, 0 और एंटर दबाएं उसी प्रकार अंग्रेजी के लिए मानक विचलन निकालने के लिए हम फंक्शन std इस्तेमाल करेंगे अतः टाइप करें std in brackets l and in square brackets colon comma 0 और एंटर दबाएं और सभी रोज के लिए हम STD within brackets L comma zero करते हैं यहां पर वीडियो रोके निम्न अभ्यास करें और वीडियो पुनः चलाएं path slash home slash FOSSEE slash football dot T X T पर दी हुई फाइल फुटबॉल डॉट टीएक्सटी में पहला कॉलम प्लेयर नेम दूसरा गोल्स एट होम और तीसरा गोल्स अवे का है प्रत्येक खिलाड़ी के लिए कुल गोल्स निकालें होम और अवे गोल्स का औसत निकालें होम और अवे गोल्स का मानक विचलन निकालें यह अपेक्षित डेटा है इसके लिए football.txt फाइल खोलें हल आपकी स्क्रीन पर है इसी के साथ हम ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गए हैं इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा पाइथन में सामान्य स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस जोड़ औसत माध्यिका और मानक विचलन करना वास्तविक समस्याओं को हल करने के लिए टेक्स्ट लोडिंग और स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन को मिलाना यहाँ आपके हल करने के लिए कुछ स्वतः निर्धारण सवाल हैं पहला एक टू डायमेंशनल लिस्ट दी है two underscore dimensional underscore list is equal to square brackets के अंदर कॉमा वन अन्य स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वन हम प्रत्येक रो का औसत कैसे निकालेंगे दूसरा दी हुई लिस्ट की माध्यिका कैसे निकालेंगे student underscore marks is equal to square brackets के अंदर 74, 78, 56, 87, 91, 82 और तीसरा सवाल है कि मानिए आपके पास छह कॉलम्स के साथ एक फाइल है किंतु हम टेक्स्ट केवल कॉलम्स 2, 3, 4, 5 में करना चाहते हैं हम यह निर्दिष्ट कैसे करेंगे और उत्तर है पहला प्रत्येक रो का औसत पाने के लिए हम बस फंक्शन मीन के दूसरे पैरामीटर में 1 पास करते हैं अतः हमें टाइप करना होगा mean within brackets two underscore dimensional underscore list comma one दूसरा लिस्ट की माध्यिका निकालने के लिए हम फंक्शन मीडियन इस्तेमाल करते हैं median within brackets student underscore marks type करके और अंतिम है एक फाइल के विशिष्ट कॉलम्स को निर्दिष्ट करने के लिए हम parameter use useCols is equal to 2,3,4,5 इस्तेमाल करते हैं आशा है कि आपने इस ट्यूटोरियल का आनंद उठाया और इसे लाभदायक पाया आईआईटी मुंबई की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद